वास्ते जा भी दो मैं गवा माँ भी दो किस्मतों का लिखा मोड़ दो बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच कहूँ छोड़ दूं भी दो सच कहूँ